hello welcome friends student management का जो सॉफ्टवेयर हम लोगों ने बात किया था सुबह कि सुबह जो मैंने वीडियो बनाई थी कि शाम तक स्टूडेंट मैनेजमेंट का एक वीडियो मैं डालूंगा तो वही वीडियो को लेकर के आ गया हूं मैं और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2021 को ओपन करने वाला हूं तो यहां से एक्सेस में टाइप करता हूं और ऊपर आपको ये दिख ही रहा है इस पर मैं क्लिक करता हूँ क्लिक करते ही ये सीनेरियो आता है हमें यहाँ पे ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करना है तो क्लिक कर दिया ब्लैंक डेटाबेस पर और ये कुछ इस तरीके से आएगा क्रिएट पे क्लिक कर देंगे जैसे ही क्लिक करेंगे ये सिनेरियो अब आ जाएगा अब यहाँ से व्यू पे क्लिक करना है जैसे ही व्यू पे क्लिक करेंगे तो होगा क्या यहाँ पर एक स्टूडेंट की टेबल बनानी है तो ये स्टूडेंट टी कर दिया हमने और एंटर जैसे ही करते हैं तो आपको ये इस तरीके से दिखाई देगा अब ये जो है ये तो प्राइमरी की है इसके बारे में हम बात कर चुके हैं यहाँ पर हम फिलहाल क्या करने वाले हैं यहाँ पर मैं देने वाला हूँ रजिस्ट्रेशन नंबर ठीक है तो ये देखिए ये दे दिया रजिस्ट्रेशन और ये अंडरस्कोर लगा के नंबर तो यहां पर हो गया रजिस्ट्रेशन नंबर इसका डेटा टाइप मैंने रखा ऑटो नंबर या यहां पर शॉर्ट टेक्स्ट कर देते हैं short text is the better option और यहां पे क्या आएगा name underscore of underscore students तो यहां हो गया नेम ऑफ स्टूडेंट्स तो ये नेम ऑफ स्टूडेंट्स का हो गया अब यहां पर आते हैं तो यहां पे क्या करेंगे क्लास की बात कर लेंगे क्लास या फिर स्ट्रीम की बात करेंगे आर्ट स्ट्रीम है साइंस स्ट्रीम है कौन सी स्ट्रीम है ठीक है ये सब चीजें हम यहाँ पे कर सकते हैं ठीक है तो चलिए यहाँ पे क्लास कर देते हैं क्लास तो ये क्लास कर लिया अब क्लास में हम ऑप्शन दे देते हैं तो ऑप्शन देने के लिए लुकअप विजट पे जाना होगा हमको और यहाँ से I will type the value that I want पे जा करके फिर यहाँ कॉलम वन आ रहा है यहाँ पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे क्या करेंगे आ, ये लिख देता हूँ 11 और फिर यहाँ पे लिख देता हूँ ट्वेल्व तो ये दो क्लासेस हो गए ठीक है तो इन्हीं दोनों क्लासेस के बारे में हम बात करेंगे ठीक है तो ये हो गया अब क्या करना है यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करना है ठीक है जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपको इस तरीके से दिखाई पड़ेगा तो ये हमारी टेबल बन गई ठीक है ना ये हमारी टेबल बन गई लेकिन इस टेबल के अंदर आएगा रजिस्ट्रेशन नंबर तो यहाँ पे जो भी आपको रजिस्ट्रेशन नंबर देना है टी वन टू थ्री कर दिया ठीक है तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया अब यहाँ पे स्टूडेंट का नाम हो गया रमेश ठीक है तो ये स्टूडेंट का नाम है अच्छा यहाँ पे देखिएगा तो ये ड्रॉप डाउन आपको मिल जाता है तो ड्रॉप डाउन में इलेवेंथ का बच्चा है कि ट्वेल्थ का बच्चा है ये आप देख सकते हैं ये हो गया टी वन टू फोर ठीक है और यहाँ पे राजेश तो ये दूसरा नाम हो गया और ये इलेवेंथ का है कि ट्वेल्थ का है तो ये यहाँ पे दे दिया हमने फिर यहाँ पर आएंगे तो फिर टी वन टू फाइव कर दिया इस बार और यहाँ पर अगला नाम गौरव तो ये गौरव दे दिया और फिर यहाँ पर इलेवेंथ के हैं या ट्वेल्थ के हैं तो यहाँ पे आ जाएगा ठीक है इसी तरीके से फिर यहाँ पे चेंजेस होंगे वन टू सिक्स हो जाएगा और फिर यहाँ पे नाम आ जाएगा हिना ठीक है तो ये किस क्लास की है तो ये इलेवेंथ की है तो यहाँ पे जो भी होता जाएगा वो यहाँ पे आता जाएगा ठीक है तो ये टेबल हमने बना दिया है अब इसको हम सेव कर देते हैं स्टूडेंट टी के नाम से ये टेबल बन चुकी है ठीक है उसमें ये मैंने आपको दिखा दिया कि रजिस्ट्रेशन नंबर को हमने शॉर्ट टेक्स्ट बनाया था टी वन टू थ्री से ये स्टार्ट है ठीक है अब देखिए यहां पर दूसरी टेबल बनाएंगे तो क्रिएट पे जाके टेबल पे जा सकते हैं आप टेबल डिजाइन कर सकते हैं कोई भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं तो फिलहाल टेबल पे चलते हैं और यहां पे क्लिक कर देते हैं तो एक तो स्टूडेंट की टेबल हो गई और यहां पर स्टूडेंट आर बना देता हूं स्टूडेंट आर ठीक है तो ये स्टूडेंट आर के नाम से एक टेबल बना देंगे और यहां पर किसकी बात करेंगे रोल नंबर की रोल अंडरस्कोर नंबर ठीक है तो ये रोल नंबर की बात होगी और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमने रजिस्ट्रेशन नंबर दिया है पहले वाले टेबल के अंदर अभी तो यहाँ पे ये यह बना रहा हूँ पहला वाला टेबल ये है हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर दिया है यहाँ पे इसको प्राइमरी की बनाया था ठीक है बाकी ये दोनों फॉरेन कीज हैं ठीक है तो अभी हम स्टूडेंट आर के अंदर आ जाते हैं डिजाइन के ऊपर और इसमें देखिए रोल नंबर को प्राइमरी की बनाया अब यहाँ पे लिख देता हूँ रजिस्ट्रेशन नंबर तो अंडरस्कोर लगा के नंबर तो इस तरीके से रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया हमने ठीक है तो अब ये रजिस्ट्रेशन नंबर हो जाएगा और इसे शॉर्ट टेक्स्ट ही रखना है आपको ठीक है अब यहां पर आएगा यूनिट टेस्ट वन का मार्क्स जैसे मान लीजिए कि कंप्यूटर में बच्चे आउट ऑफ हंड्रेड कितना पाएंगे वो यहाँ पे आएगा और इसको हमें नंबर ही रखना है ये ध्यान रखिएगा कि इसे नंबर डेटा टाइप बना के रखिएगा दूसरा सब्जेक्ट है इंग्लिश तो इंग्लिश में ये बच्चे कितना पाएंगे वो चीज यहाँ पे आएगी ठीक है तो ये यहाँ पे हो जाएगा इसे भी नंबर ही डेटा टाइप रखना है हमें और ये इंग्लिश में डबल जी हो गया सिंगल जी रखेंगे और बाकी यहाँ पर कर देता हूँ अगला सब्जेक्ट जैसे बायो कर देता हूँ बायो ठीक है आप और भी सब्जेक्ट ले सकते हैं जो भी आपका सब्जेक्ट हो ठीक है और यहाँ पे कर देते हैं एट लास्ट फिजिक्स ये हो गया फिजिक्स और एक सब्जेक्ट और ले लेते हैं केमिस्ट्री ठीक है फिर केमिस्ट्री कर दिया तो ये सारी चीजें हो गई हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर भी इसको हम नंबर बना लेंगे और यहाँ पर भी इसको नंबर बना लेंगे और देन यहां पर हम टोटल कैलकुलेट करेंगे तो ये टोटल यहां पे हो जाएगा कैसे होगा आइए देखते हैं यहाँ पे टोटल करने के लिए आपको कैलकुलेटेड डेटा टाइप मिल जाता है काफी ज्यादा यूजफुल काफी ज्यादा आसान बना देता है आपके काम को तो यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट है उनके नाम आपको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखने हैं ये ओपन ऑफिस नहीं है ना ही लिब्रा ऑफिस है कि आपको यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के बजाय डबल टेड कोट्स लगाना पड़े यहाँ पर आपको स्क्वायर ब्रैकेट ही लगाना है ये बात ध्यान रखनी है ठीक है अब यहाँ पे क्या करना है इंग्लिश दूसरा सब्जेक्ट है तो इंग्लिश दे दिया तीसरा सब्जेक्ट जो भी हो यहाँ पे दे देंगे तीसरा सब्जेक्ट है बायो बी आई ओ लिख दिया चौथा सब्जेक्ट क्या है चौथा सब्जेक्ट है फिजिक्स तो यहाँ पे हम फिजिक्स भी लिख देंगे तो ये हो गया फिजिक्स ठीक है और पांचवा सब्जेक्ट है क्या पांचवा सब्जेक्ट है केमिस्ट्री तो प्लस करके यहाँ पे C H E M I S T R Y chemistry भी लिख दिया और ये कुल मिला के हो गए सारे सब्जेक्ट ठीक है तो सारे सब्जेक्ट लिखने के बाद यहाँ से ओके कर देना है और एक चीज ध्यान दीजिएगा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर का डेटा टाइप क्या रखा है और क्या वहां पर रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है दोनों सेम होना चाहिए ठीक है ना ये हो गया अब इसको मैं यहाँ से व्यू पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से यस कर देता हूँ तो ये रोल नंबर ऑटोमेटिक जनरेट होगा बाकी रजिस्ट्रेशन नंबर तो हमको वही डालना होगा टी वन टू थ्री था शायद यहीं से स्टार्ट था एक बार चेक कर लेते हैं टी वन टू थ्री जी बिल्कुल यहीं से स्टार्ट था तो यहाँ पे टी वन टू थ्री करते हैं ठीक है और फिर यहाँ पे कंप्यूटर के मार्क्स हैं 45, 66, 77 और यहाँ फिजिक्स के मार्क्स हैं फिर यहाँ केमिस्ट्री के मार्क्स हैं तो देखिए यहाँ पे टोटल ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आ रहा है ठीक है तो टोटल हो गया अब क्या करना है अब फिर वापस से आना है यहाँ टी वन टू फोर ठीक है और यहाँ पे अब मार्क्स एंटर करवाने हैं तो दो है या तीन रिकॉर्ड्स है ये देखना पड़ेगा चार रिकॉर्ड्स है तो यहाँ पर भी हमको चार रिकॉर्ड्स करने होंगे तो ये हो जाएगा टी वन टू सिक्स ठीक है और यहां पर मार्क्स हमको एंटर करवा देने हैं जो भी मार्क्स हो ठीक है तो ये हो गया इस तरीके से देख सकते हैं ये आपका दो टेबल बन गया है अब दो टेबल्स तो हमारे पास हो गए हैं अब इन दोनों के अंदर हम रिलेशनशिप क्रिएट कराएंगे तो हमको सीधा सीधा कहां चला जाना है डेटाबेस टूल्स पर और ये रिलेशनशिप पे आ जाना है ठीक है रिलेशनशिप पे जैसे ही आएंगे तो यहां पर दोनों टेबल्स नजर आएंगे यहां से ड्रैग करते हुए इसको यहां ले आइएगा आ गए ये पहली टेबल आ गई ये दूसरी टेबल आ गई दोनों टेबल्स हो चुकी हैं यहाँ पे ठीक है तो अब आप अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर है और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर है एक फील्ड तो कॉमन है ठीक है और दूसरे में ये प्राइमरी की नहीं होना चाहिए तो ये जो है enforce referential integrity cascade update related fields cascade delete related records इन सबको यहाँ से इस तरीके से ये रिलेशनशिप बिल्ट हो जाएगी ठीक है और भी टेबल्स होंगी तो और भी टेबल्स के अंदर रिलेशनशिप बिल्ट हो सकती है फिलहाल हमारे पास इतना ही है तो हम इतने ही का रिलेशनशिप क्रिएट करा करके फिर आगे बढ़ते हैं ठीक है अब ये तो हो गया हमारे पास अब हम क्या करेंगे इसके लिए एक फॉर्म डिजाइन करेंगे क्या डिजाइन करेंगे फॉर्म तो फॉर्म कैसे डिजाइन करेंगे तो फॉर्म डिजाइन करने के लिए देखिए फॉर्म विजर्ट से जा सकते हैं हम क्या करेंगे मोर फॉर्म पे जाकर के मॉडल डायलॉग इस पे क्लिक कर देंगे और ये देखिए नीचे ओके कैंसिल का बटन आ गया है हटा देते हैं इसको नो प्रॉब्लम ठीक है अब यहाँ पर एड एग्जिस्टिंग दिया हुआ है तो यहाँ पे चले चलेंगे और यहाँ पे दोनों ही टेबल से चीजें ले लेंगे जैसे हमें क्या चाहिए रोल नंबर चाहिए ही चाहिए रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ से नहीं चाहिए कंप्यूटर चाहिए इंग्लिश चाहिए बायो चाहिए फिजिक्स चाहिए तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए फिजिक्स पे फिर देन केमिस्ट्री भी चाहिए तो केमिस्ट्री भी ले लीजिए और देन टोटल चाहिए तो टोटल भी ले लीजिए और फिर यहाँ पे चाहिए रजिस्ट्रेशन नंबर तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर भी ले लिया और यहाँ पे चाहिए क्लास तो ये क्लास भी ले लिया ठीक है तो सारी चीजें ले लेने के बाद अब आपको क्या करना है यहाँ से इसको छोटा कर लेना ये कर लिया हमने छोटा और यहाँ से इसको इस तरीके से कर लिया अब ये देखिए ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ना इसको थोड़ा सा इधर की तरफ ड्रैग कर देंगे और यहाँ से इसको थोड़ा बड़ा करेंगे ठीक है और ये चीज जो है यहाँ से बड़ी हो जाएगी ये हो गया ठीक है तो ये हो गया इस तरीके से आपको करना है अब क्या करना है इस पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लीजिएगा सेलेक्ट करके यहाँ होम पे जा करके देन इसको बोल्ड बना दीजिए और बोल्ड बना करके कलर चेंज कर दीजिए थोड़ा डार्क में दिखेगा तो बेटर रहेगा ठीक है तो ये डार्क हो गया अब ये ठीक दिख रहा है अब हमको क्या करना है एक काम इसमें और रह गया है तो अभी पहले हम इस ये पूरा काम कर लेते हैं तो यहां से जाएंगे तो अब व्यू पे क्लिक करेंगे तो व्यू पे क्लिक करने के साथ ही ये फॉर्म हमें कुछ इस तरीके का सिनेरियो दिखाएगा देख सकते हैं इसमें चाहे तो हम एक कॉम्बो बॉक्स बना सकते हैं कॉम्बो बॉक्स कैसे बनेगा यहाँ पर पहले मैं स्टूडेंट एफ कर देता हूँ स्टूडेंट एफ यानी स्टूडेंट का फॉर्म ठीक है तो इसे स्टूडेंट एफ के नाम से सेव किया है अब इसमें कॉम्बो बॉक्स बनाने की बारी है कॉम्बो बॉक्स कैसे बनाएंगे तो पहले तो इस पूरे डेटा को एक साथ सेलेक्ट करके थोड़ा नीचे लेके आते हैं यहाँ ऊपर कॉम्बो बॉक्स बनाने वाले हैं तो यहाँ से चलेंगे और ये हमारा है कॉम्बो बॉक्स क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर ड्रैग करवा दीजिए ड्रैग जैसे ही करवाएंगे तो एक विंडो ओपन होगी ठीक है तो ये जो है ना तो ये हमारा फॉर्म है और ये फॉर्म इस तरीके से बन गया है अभी हम क्या करते हैं यहाँ से यहाँ से इसको क्लोज करते हैं और क्लोज करने के बाद क्या करना है यहाँ से जाना है अब वापस से कहा क्रिएट पर और कहाँ चलेंगे क्वेरी विजर्ट पे चलेंगे विजर्ट पे हम एक क्वेरी बनाएंगे ताकि हम जब रजिस्ट्रेशन नंबर सेलेक्ट करें आप देखिए इसमें से हमें रजिस्ट्रेशन नंबर ले सकते हैं ठीक है तो ये क्वेरी के बेस पे ही जाना है हमें तो ये क्वेरी के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिल जाएगा तो यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर के बेस पे ही हम सेलेक्ट करेंगे ठीक है लेंगे तो सारी ही चीजें ठीक है लेंगे तो सारी ही चीजें लेकिन सेलेक्ट करेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर के बेस पे ठीक है तो ये चीज ध्यान देनी है यहाँ से फिनिश करेंगे तो अभी देखिए ये इस तरीके से आ जाएगा ठीक है तो अभी हमको इसमें करना क्या है किस तरीके से करना है तो इसको हमें लेना है डिजाइन व्यू पर ठीक है इसको हम किस में लेंगे डिजाइन व्यू पर तो जो क्वेरी बनी है जो क्वेरी बनी है स्टूडेंट टी नाम से तो इसको हम डिजाइन व्यू पर लेंगे और डिजाइन व्यू पे जैसे ही आते हैं तो यहाँ पर आपको क्राइटेरिया दिखेगा तो हम यहाँ पर फॉर्म्स के अंदर सर्च करेंगे ये फॉर्म्स हो गया एक्सक्लेमेशन लगाइएगा स्टूडेंट एफ नाम से हमारा फॉर्म है और इसमें हम रजिस्ट्रेशन नंबर के हिसाब से सर्च करेंगे तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको मिल जाता है अब क्या करना है आपको अब इसको यहाँ से क्लोज करते वक्त ही सेव कर लीजिएगा तो ये सेव हो गया ठीक है स्टूडेंट आर की हमें ज़रूरत नहीं इसको हटा सकते हैं आप इसको छोड़ देते हैं अभी रखते हैं ऐसे ठीक है अब क्या करना है अब हमें सीधा सीधा रिपोर्ट डिजाइन करना है तो यहां से जाएंगे और ये जो रिपोर्ट विजार्ड है यहाँ पे आ जाइएगा आती है अब इस पर क्लिक करेंगे तो आपको रिपोर्ट दिखाई पड़ेगी अब यहाँ खाली आपको करना क्या है टी वन टू थ्री ये हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर था तो यहाँ पे जैसे ही डालेंगे तो आपको पूरी डिटेल यहाँ पे नजर आ आएगी ठीक है इसमें थोड़ा और मॉडिफिकेशन आप कर सकते हैं जब रिपोर्ट डिजाइन करने जाएंगे तो इसमें मॉडिफिकेशन संभव है और मॉडिफाई करके यहाँ पे बॉर्डर वगैरह आप लगा सकते हैं आसान है आसानी से हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर अब इस तरीके से आप रिपोर्ट बना सकते हैं